नयाँ जागिर खोज्नु पर्दा विदेश जाँदा वा अन्य विभिन्न कारणहरूमा तपाईँले आफ्नो सिभी बनाइरहनु पर्ने हुनसक्छ र सिभी हामीलाई हतारमा बनाउनु पर्ने अवस्थामा हामीले फर्मेट मिलाउनलाई गाह्रो हुनसक्छ तपाईँ माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नुहोस् त्यहाँ न्युमा जानुहोस् फाइलभित्र न्यू हुनेछ त्यो फाइलभित्रको न्युमा गइसकेपछि त्यहाँ माथि सर्च अनलाइन टेम्प्लेट भन्ने हुनेछ त्यहाँ सिभी लेखेर सर्च गर्नुहोस् इन्टर गर्नुहोस् त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले हजारौँ सिभीका टेम्प्लेट्सहरू पाउन सक्नुहुनेछ त्यहाँमध्ये तपाईँलाई मन परेको कुनै एउटा टेम्प्लेट छान्नुहोस् र त्यसलाई अब तपाईँले एडिट गर्नुहोस् तपाईँले एकदमै सजिलो तरिकाले आकर्षक खालका सिभीहरू बनाउन सक्नुहुनेछ यसका साथै तपाईँले कभर लेटर अन्य विभिन्न खालका डकुमेन्टहरू पनि तपाईँले साइडमा क्याटेगोरीबाट सर्च गर्न सक्नुहुनेछ